Vlastně výstava eh, Černá a bílá ve fotografii eh, vypovídá o mm, skrytém rasismu ve fotografii. Zabývá se vlastně i problematikou focení eh, tmavé pleti. A vzhledem k tomu, že celá výstava je v Colorado paláci, který je barokním palácem, tak jsme se snažili Eh, dostat vlastně do toho tématu ještě nějaký historický přesah, který je spojený přímo s budovou a s okolím. Proto vlastně se nacházíme v této mm, instalaci v hlavní místnosti, která je eh, věnovaná eh, Fernandu Maximilianu Brokofovi, který byl barokní sochař. Nás jedna, jedna věc a to, že znázorňoval Maury, které vlastně celkově v tom, vlastně v tom, v tom historickém kontextu k tomu tématu uh, skrytého rasismu ve fotografii je velmi zajímavý. Vlastně otevírá nám další nějaký historický dialog mezi realitou a, a historií. A instalace se jmenuje mm, Blue Screen pro Brokofa. Ten blue screen vlastně vidíme za mnou, který má, který má vlastně nějak vizualizovat, znázorňovat Eh, určitou abstrakci toho, že vlastně si celou tu instalaci můžeme dostat do různé doby a do různého prostředí. Mm, protože vlastně jakoby ten, ten problém mm, vlastně historický, který se potýká vlastně s, s přijímáním vůbec eh, vlastně Afričanů eh, v Evropě, je vlastně pořád současný. Potom vlastně v druhé místnosti se nachází práce, která je o vztahu Afriky a Čech, kde se zabývám eh, vlastně vystami, které eh, vytvořil FFO, což byl český etnolog a sochař, hm, který ve 40. letech, letech naštěval Afriku, eh, kde potom vlastně zůstal i a znázorňoval Afričany v bílé sádře, v bílých bystách, což mě vlastně zaujalo. Já jsem se potom snažil ty bysty fotografovat v archivu Hrdličkova muzea člověka, Eh, a dávat je vlastně potom v negativu do, do, vlastně do správné barvy, tak, jak, tak jako vlastně jako originál. Mm. Potom je tam velmi zajímavá věc, eh, kde je látka od české firmy Weba, která importuje mm, eh, bavlnu z Afriky a v Čechách vlastně vyrábí vyrábí látky a potom celou látku eh, po výrobě vlastně zase exportuje zpátky do Afriky, eh, kde jsou ty látky velmi populární, kde vlastně dochází k tomu takovému paradoxu. Stáváme do eh, místnosti, která je věnovaná mé instalaci z finále Oskara Čepána, kterou jsem vyhrál v roce 2015, která se zabývá problémem fotografování tmavé pleti Eh, jak vlastně z toho pohledu digitální éry současné, tak i vlastně eh, kinofilmu. Vypovídá vlastně to i o filmě Kodak, která vlastně až do 90. let neměla eh, filmy, na které by se dalo vlastně tmavší kůže znázorňovat. S tím souvisí i ta moje hlavní instalace, na které je vlastně znázorněna taková jakoby utopická představa toho, jak by vypadalo, vlastně vypadala fotografie smíšeného páru, kdyby vlastně digitální technologie uměla exponovat jak i tu tmavou, tak světlou dohromady. Proto vlastně i ten stůl, který je vytvořen, eh, vlastně fotografický stůl, který je vytvořen z, z různých druhů eh, dřeva, z různých barev, které mají vlastně reflektovat právě různé, různá, různá etnika. A vlastně celá ta věc ještě vypovídá o neviditelnosti, o tom, jak vlastně černá barva je nezaznamenatelná. A proto je tam vlastně ta lesklá akrylová barva, která nám odráží světla a můžeme vlastně tím pádem exponovat tu černou barvu. Výstava Černá a bílá ve fotografii pokročuje v místnosti, která je věnovaná Portugalsku, konkrétně bystě eh, slavného portugalského eh, sochaře Antonia eh, Soareše Dušrejš. A Radek fotografoval bystu mladého otroka různými způsoby světelnými a e, za použití e, variací barevných e, pozadí. Ta bysta eh, mladého otroka byla zvolena proto, protože eh, Portugalsko je nejstarší kolonialistickou eh, zemí v Evropě. Dokonce na jihu Portugalska ve městě Láguš se, se nachází ehm, nejstarší místo, kde byl otrokářský trh. Na druhé straně portugalské místnosti jsme se rozhodli představit dílo dalšího portugalského umělce, malíře, který se jmenuje Eh, Joaquim Leonardo da Rocha a eh, je to obraz, který se jmenuje Syriaku. Pochází z roku 1786 eh, a um, představuje chlapce, který byl postižený uh, nemocí, kterou my dneska říkáme vitiligo, uh, což je ztráta barevného pigmentu. Radek Brousil si hraje vlastně s reprodukcí, kterou představuje pomocí těchto e, zrcadel. Takže e, se dostává do labirintu obrazu a do hloubky fotografického obrazu, který potom prezentuje ještě v poslední místnosti e, na dvou fotografiích představujících anděla a cestovatelský rukopis. A potom vlastně se dostáváme do eh, místnosti, která se jmenuje současné pop music, kde právě eh, Michael Jackson v jednom rozhovoru ve zvukové instalaci mm, mluví právě o tom, že trpěl vitiligem, což vlastně moc lidí nevědělo a právě měl tuto ztrátu pigmentu. The thing that is most discussed about you, I think, is the fact that the color of your skin is obviously different than it was when you were younger. Yes. And so I think Uh, it has caused a great deal of speculation.